pasa caminando con ese gran flow amazing Y yo imaginándome que te tengo my lady Nadie se compara con esa belleza daily Ah, me tiene crazy Pasa caminando Ahora somos separables, siéntelo Y si tú no estás Sé que volverás Pero sé Sale y me tiene crazy Vas caminando con ese gran flow amazing Y yo imaginándome que te tengo, my lady Nadie se compara con esa belleza daily ah. lady y tiene crazy Vas caminando solo, solo Quiero todo, todo, sé que tú ya vendrás Loco, loco, quedo solo, solo Quiero todo, todo, sé que tú ya vendrás me tiene crazy Pasa caminando con ese grafo flow amazing Yo imaginándome que te tengo my lady Nadie se compara con esa belleza daily ah. me tiene, crazy Pasa caminando con ese grafo amazing Y yo imaginándome que te tengo my lady